Moin! Heute geht es um unsere Gemüsekiste, die hier gerade angekommen ist. Mal sehen, was heute da drin ist und was man daraus machen kann. Was haben wir denn diesmal dabei? 800 Gramm Möhren, 700 Gramm Tomaten, 800 Gramm dicke Bohnen, 700 Gramm Lauch und einen Blattsalat. Um jetzt eine Inspiration zu bekommen, was ich mit den dicken Bohnen mache, suche ich einfach auf chefkoch.de nach einem Rezept und zwar für dicke Bohnen. Da habe ich schon mal durchgeschaut und hier sehe ich dicke Bohnen in Tomatensauce. Das gefällt mir ziemlich gut, um, ähm, denn da habe ich die ganzen Zutaten. Tomaten sind ja auch dabei. Und da das Ganze italienisch ist, werde ich dazu natürlich Nudeln machen. So wie es also aussieht, brauchen wir einmal Bohnen, Tomaten, Zwiebeln, und Knoblauch. Salz, Pfeffer und Olivenöl hat man ja meist eh da. Durch die Gemüsekiste habe ich einiges gelernt, weil ich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wurde. Und heute sind zum Beispiel die Bohnen und das ist äh, inspirierend und am Ende schmeckt es eigentlich immer. Das mit den Bohnen habe ich auch noch nie gemacht. Gehöre ich jetzt schon zu der Dosenkind-Generation, weil ich das gar nicht mehr in echt kenne. Die sind innen drin haarig und weich. Ehrlich gesagt, so richtig viel Bohnen habe ich ja jetzt noch nicht. Bohnen, Zwiebeln, Tomaten und Knoblauch. Das Tolle an der grünen Kiste ist, dass sie vor meiner Haustür geliefert wird. Und da sind immer verschiedene Sachen drin. So komme ich dazu, immer was Neues ausprobieren zu müssen. Das finde ich aber ganz toll, weil so habe ich heute die dicken Bohnen kennengelernt. Die würde ich niemals im Supermarkt kaufen oder danach suchen. Aber so finde ich das echt spannend. Und jetzt freue ich mich aufs Essen. Guten Appetit.